Mas, sedangkan mati itu adalah lebih baik bagi orang itu. Bagi bagi siapa tu? Bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah Taala dan dia tak tersedut banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia, gotu goni, gotu gani, maka dia duk cita-cita nak mati, hak itulah yang Nabi katanya sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ۖ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ayat 5 sampai 9 suratul ankabut alhamdulillah ayat 5 kita baca dah diulas sekali lagi sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan ini alhamdulillah yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita akan bertemu dengan Allah ya, pada satu masa nanti iaitu di alam akhirat alam dunia ni tak jumpa tapi Allah Taala dia tengok dia perhati dan dia kira belaka dengan kita tapi bagi sesiapa yang percaya yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah Taala untuk menerima balasan maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba masa mati akan mari sebab tu ada satu karakter bagi hadis Nabi SAW Nabi katanya wal mautu khairul lah sedangkan mati itu adalah lebih baik bagi orang itu bagi bagi siapa tu bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia tersedut banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia gotu, tu, gotu, ni, maka dia duk cita-cita nak mati Hak tu lah yang Nabi katanya, sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. Timur soalan. Kita buat soalan katanya, boleh ke tak orang minta mati? Doa minta mati, boleh tak? Boleh jadi setengah-setengah orang katanya, eh tak boleh minta mati. Sebab tu hai tanda siap dah. Setengah orang boleh jadi, katanya, boleh sekali. Walaupun tu tanda siap dah katanya kita nak mati bila. Tapi dalam doa kita boleh tak? Kita minta mati. Alhamdulillah. Ada satu doa yang Nabi ngajar kepada kita. Minta kedua-dua kebaikan. Wahai Allah, kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, eh, kalau sekiranya hidup lebih baik bagiku, maka menghidupkanlah aku tapi kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, mati kalah aku. Ini ha, kedua-dua kita minta. Sebab masa depan kita tak tahu katanya apa nak berlaku. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Tapi tetap bagi setiap orang dia kena mati. Boleh jadi mati setengah orang itu adalah lebih baik daripada dia duduk atas dunia lama tapi boleh jadi Allah Taala takdir bagi setiap orang bagi setengah-setengah orang baik bagi dia walaupun di masa sekarang ni dia nampak katanya yang ye hidup dia go tu go ni go tu dengan keadaan yang serba-serbi tak molek belaka tapi boleh jadi plik selepas daripada tu komolek komolek komolek inilah kita kena skor baik semua dengan Allah walaupun hidup setengah-setengah orang dia berasanya tak ada faedah dah tak ada harap pair dah. Lama dah duk pecen dengan benda-benda yang yang menjadi kesusahan, kepayahan, penat lelah, letih, tak rok dalam hidup dia. Tapi boleh jadi selepas daripada tu Allah Taala akan menjadi senang. Inna ma'al usri yusra. Ingat molek. Dua kali yang Allah Taala ulah di dalam surah tu Alam Nashrah. Iaitu nya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dua kali tu haulah nin benar-benar bahawa sesungguhnya kemudahan itu ia bersama dengan kesusahan bukan semua hidup orang ni ditabur dengan bunga mawar bukan setengah-setengah orang kena susah semua hidup setengah-setengah orang tak biasa temung dengan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi setengah-setengah orang Allah Taala bagi senang daripada awal lahir sampai mati. Sebab apa? Sebab boleh jadi tok nenek dia, mak pak dia kaya, dia boleh kesenangan go tu go ni, tapi bukan kesenangan di dunia, neraca kelo boleh kita timbang sikit lagi katanya orang tu berjaya tak berjaya. Bukan kejayaan eh, di akhirat sikit lagi. Bahkan kejayaan eh, di dunia pun kita jangan hidup kiyah jangan hidup getimer dengan harta benda siang dan sebagainya tapi duduk di taat kepada Allah siapa-siapa yang taat kepada Allah taat kepada Rasul orang itu jadi orang berjuru, orang molek tak kiyokong puapan dengan dosa-dosa maksiat dan tak tak ada buku-buku banyak dengan manusia maka Allah orang itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, insya-Allah kita harap benar-benar pasal inilah yang Allah Taala akan beri kepada kita. Tapi kalau sekiranya kalau Allah Taala beri ke kesenangan, kekayaan, maka jangan kita guna kekayaan tu takabur, angin, baik kain dengan orang, lawan orang. Tak boleh. Nah, kita genah usaha, jadi genah tawaduk kita walaupun kaya raya setakat mana pun maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan dan keberkatan di dalam hidup orang yang sentiasa duduk di bawah naungnya kebaikan dia dunia dan akhirat Allah pun ayat wahuwa sami'un alim nah, eh, masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi dan Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui hal ini hak cakap-cakap dah nah, ha, hidup manusia yang dia harap mudah-mudahan dia akan bertemu dengan Allah. Akhir surah Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang berharap nak temung dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia syirik dengan Allah sesuatu pun. Ha ni dalam bentuk pasal yang amal soleh maka kita pun usahalah amal hidup kita setiap hari setiap ketika amal soleh belakang nah amal soleh tak mesti tak bukan katanya kena duduk di semaya saja puasa baca zik baca qiraat zikir bukan hak tu saja dah bukan hak tu saja dah ingat molek dah saya kecek tak silap ni tapi semua tiap-tiap perkara yang kita buat di dalam hidup kita sama ada kecek buat makan tidur nak ziarah orang pergi berjalan kecek dengan bini, dengan anak, dengan siapa saja mesyuarat, siapa kerja, siapa kerja. Semua tu dikira katanya adalah aman soleh. Dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Ta'ala raya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Dalam bentuk pasang, bukan pasang ibadat hanya semaya, dalam, dalam masjid saja duduk atas tikar semaya saja dak bahkan semua tiap-tiap perkara dalam hidup kita dikira sebagai ibadat maka kita niatlah semua apa yang kita buat adalah lillahi taala nah semua kita buat lillahi taala adalah bagi kerana Allah taala tu pun ayat lagi ayat yang kene wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi dan sesiapa yang berjuang menegak Islam bermujahadah mujahadah dalam arti yang sepik dan mujahadah dalam arti yang luah dalam arti yang khusus sepik saat ini iaitu berjihad fi sabidillah lepas tu jihad dalam arti luah maka semua orang-orang yang berusaha untuk menegak kebaikan dan menegak agama Allah di atas muka bombing dan menjaga bombing dia daripada diserai oleh seteru orang-orang kafir maka dikira katanya adalah orang mujahadah belakang orang yang jihad belakang belajar jihad dan sebar ilmu Allah jihad berperih di jalan Allah jihad waktu baik duit untuk menegak agama Allah di atas muka bumi jihad semua berarti katanya kita tak ada keluar langsung yang nak keluar daripada perkataan jihad tapi dengan sebab perkataan jihad diguno diguno diguno dalam hal peperangnya maka orang pun gambar katanya oh bos sebut jihad adalah perang sebab itulah saya rakyat saat ni makna dia ada makna hak khusus spek dan maknanya hak luah gambarlah katanya Allah Ta'ala nak jadi setiap orang tu pakat berusaha belakang berusaha untuk kebaikan diri dia keluarga, masyarakat dan tanah air. Alhamdulillah. Dan sesiapa yang berjuang menegak Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Maknanya Tuhan dia tak ada berhajat kepada pertolongi manusia. Eh manusia mu tolong aku. Dak dak dak dak dak. Hak mung duk usaha adalah kembali kepada mung sendiri hei manusia. Yang naknya kita usaha ya. Sebab tu nak berjaya tak berjaya, dia ya duduk di usaha. Duduk di usaha, penak lelah letih tak gerak. Habis gerai, habis masa, gotu goni gotu goni jalan tu. Berarti orang tu orang yang berjuang lawai diri dia sendiri benar dia duduk nak dia kena lawai sampai kau dia berjaya gitulah apa apa tak lagi kalau kita nak kira apa sahih jihad yang manusia kena duduk jihad dengan nafsu dia sendiri seperti mana yang berlaku di dalam peristiwa pandak-pandak yang Nabi sebut dalam hal peperengi Nabi klik daripada peperengi tidur di tengah-tengah pada pasir Nabi nak rayak katanya perih dengan nafsu ni berat Nabi rayak kepada sahabat kita klik daripada jihad kecil menuju jihad besar sahabat setengah-setengah weh Nabi kita perih ni habis cakap dah jihad kecil lagi kau Nabi rakyat katanya yang lebih daripada jihad hak perai dengan manusia dengan seteru iaitu nya perai dengan diri sendiri iaitu nya jihad nafsu apa cuba kita tanya ni setiap orang pakat tanya diri sendiri payah tak kita nak nak lawan nafsu kita ya galiknya nafsu kita ni lah payah kita nak nak lawan dia benar dia semata benar dia semata suk-suk lagu mana kau cijil siap dah nak bangun. Ini saya bisa, eh, ni. Kau cijil siap dah katanya kita nak bangun semaya tahajud. Bajar kau cigok, keng, keng, keng, keng, keng, keng. Katuk perik tidur semula. Tak lawa kan? Eh, berasa nak poso esok. bisa. Bos apa masa apa? Hmm, tak jadi poso. Nak buat ke tu, nak buat ke ni? Ha, ni nak ayah katanya. Hak pesan kita nak buat, apa tak lagi? Hak pesan turuk nafsu, syaitan, Hak mari duk gelak kita go tu go ni go tu go ni banyak benda-benda yang kita kena duk lawe, Kena pacen benda-benda pasal ini turuk nafsu kita ni Allahu akbar. Benda teruk. Benda besar. Sebab itulah yang nabi arti jihad yang lebih besar tu iaitu jihad lawan nafsu bukan arti nabi patisid. Perang fi sabilillah tu jihad kecil. Jihad besar bercakap dah. Perai kena duduk mati, luka, nak cacat setengah-setengah orang. Pikan talak ciwit dengan sebab dia turun duduk dalam medan perai. Tapi jihad nafsu kita ni, jihad peribadi kita dengan diri kita sendiri. Itulah yang Allah Taala katanya, "Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun bagi orang yang takut gerung Tuhannya maka dia apa dan dia lawan hawa nafsu dia maka bagi bagi orang pasal ni lah tempat kediaman yang Allah Taala akan bagi kepada dia berarti katanya kita lawan nafsu semasa dunia ni insyaallah balasan yang Allah Taala akan bagi iaitu nya syurga tapi bagi orang yang tak turut nafsu apa bagi orang yang turut nafsu halah dengan nafsu dia ha, bagi orang mereka bagi mereka itu ni aku sebab dia turut nafsu orang yang jatuh dengan aku tu pucar daripada nafsu pagoliknya nafsu ni dia mula daripada hati yang yang yang cemar tak hati tak tak tak, tak cuci bila hati tak cuci, dia tubik belakang. Tubik kot tangi, kot mata, kot telinga, kot kaki, kot kemaluan, kot, kot apa ni, perut harta benda go tu go ni go tu dia guna kau tak malak belaka sebab nafsu dia hati dia tak cuci panjang sikit kecek banyak walaupun benda ni benda kita tahu belaka ni tapi sengaja saya hurai supaya tazkir kepada diri saya sendiri kata ya dan kepada kita semua bahawa kita semua kena mujahadah kena lawe. nah tuhan tak ada kehendak walaupun sikit daripada kita tak ada nak minta tolong walaupun sikit walaupun Allah janji katanya siapa-siapa yang bantu agama dia, siapa-siapa yang menegakkan agama dia, maka Allah akan bantu, akan tolong orang itu. Dia janji. Tapi pun prayot klik kepada manusia tu sendiri. Alhamdulillah. Kita pergi satu ayat lagi dah. Saya baca sampai ayat 9 sat ni, inilah ni duduk di ayat 7. Wal ladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Allah, ni Tuhan janji dah. Orang yang berimeh dan beramal soleh, hak lepas-lepas mari doh, hak biasa dia duk buat karuk, dosa, silak ke tu, silap ke ni. Apa habis? Dan sekarang ni pun, hak dia silak salah sikit sebanyak, tapi dengan sebab dia amal soleh, dia berimeh, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa. Pani kita tahu belakon. Gapo kata yang menggugurkan dosa? Oh, banyak. Baca Quran. Siapa kau ambil aismaya kita? Nak sedekah. Ha. Gapo lagi? Sujud kita baca Quran, go tu go ni, go tu go ni. Banyak amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi ulama kebanyakan rakyat katanya, gugur dosa kecil. Tapi dosa besar kita kena bertaubat kita kena pergi minta maaf dengan ku korani kita hak tu dosa besar tapi dosa hak kecil-kecil biasa-biasa sehingga ada yang berlaku di dalam di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat dia berasa duk kene ke orang Tino dia tengok orang Tino eh aku berasa gerai weh ini ha, saya terjemuh jadi mudah-mudah dia duk gerai ke orang Tino tu seorang Siapakah dia masuk dekat, dia pegang, dia sium. Lepas pada tu, berasa sesak. Eh, sesaknya perbuatan aku. Dia tanya Nabi. Nabi rayak dia. Nabi dengar dah dia rayak ni. Sarapap depan Nabi. Nabi katanya mungkin ambil ismaya. Dia ambil ismaya sudah. Nabi katanya mungkin ismaya. Dia ismaya sudah. Saya faham katanya ismaya taubat ke Allah Alam lah. Bawa ismaya sudah. Barulah Nabi panggil dia. Perbuat teh, hok buat saat ni, tu heapung siap dah. Dia tanya Nabi, Nabi, untuk saya sore kau? Nabi kata, tak. Untuk sekelir umat. Ani, ha, nak ayat katanya? Perbuat teh yang orang tu sesa, Lepas tu dia pergi minta maaf. Ah. Maknanya pergi minta ampun lah. Semaya saat ni, Allah Ta'ala apung dosa dia. Itulah. Turunnya ayat innal hasanati yudhibna sayyiat sesungguhnya kebaikan kebajikan yang seseorang itu buat boleh menggugurkan kesalahan kesilapan dosa-dosa hak lepas-lepas mari dah sebab tu kita kena jadi semua buat kebaikan hak sebesar-besar kebaikan iaitu la ilaha illallah hak pandai kecil sekali iaitu imatatul adha anit tariq buai benda-benda hak bahaya hak duduk di tengah-tengah jalan alhamdulillah tu sekecil-kecil pahala yang kita buat buai benda-benda yang merbahaya yang ada di tengah-tengah jalan takut orang sepak takut orang kena takut orang bahaya lepas daripada kita jalan kita tengok dah tapi kita kuih kuih kuih kuih alhamdulillah itulah pahala yang paling kecil sekali apatah lagi pahala yang sangat banyak yang kita ada peluang boleh buat kebajikan kebaikan setiap hari maka diharap mudah-mudahan Allah Taala akan bagi kepada kita kebaikan patu walanajziannahum ahsanalladzi kanu ya'malun dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan ulama tafsir ayat katanya di sini iaitu syurga ada dah yang lebih pada tu atas dunia Tuhan akan balah kepada kita iaitu nya hayatan tayyibah kehidupan yang baik tapi di akhirat sikit lagi iaitu nya al jannah surga yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan beramal soleh wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh